Thank you. тоскливая улица после долгой зимы. Мы сонным зверем ползали от света жмурясь, словно и нет войны. Сны. А она каждый день ждала своего охотника, накрывая стол на двоих. Псих. Он бродил босиком по разбитым стеклам города, ожидая встретить их. знаешь, плещутся Лишь светословившись свечи, Эти глаза, смотрящие взглядом ангела Подачли щель сочит ручьи Бродил босиком, всегда сбиваясь со следа, Палец держа на курке, блед. Охотник за нами по шел отчаянно, Но всякое в жизни случается, Его убили свои. Спасибо.